саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы қырық бесінші параграф топтың өткізгіштікпен әрекеттесуі және де ампельдің және ерсеттің тәжірибелері деген тақырыпқа тоқталатын боламыз ә, бүгінгі өтетініміз жаңа тарау яғни магнит өрісін бастаймыз күтілетін нәтиже әрине магнит индукция векторларының физикалық мағынасын заманауи техниканың жетістіктерімен түсіну және үйрену болып табылады сонымен ә, мың сегіз жүз жиырмасыншы жылы дат физигі эксет тәжірибесі бойынша мынандай бір тәжірибе жасайды яғни эксет тәжірибесі нәтижесі бойынша түсінілетін ток бар өткізгіштің айналасында кеңістікте магнит өрісі әсерінен магнит тіршесінің ауытқитындығын көреді яғни бірінші жағдайда қарайтын болсаңыздар мына ток жүріп жатыр ғой міне қараңыздар жүрген кезде мынау бізде магнит тілшеміздің қозғалысын көруге болады ал енді ә, бізде қарайтын болсаңыздар міне бірінші шаг ешқандай ток қосылмаған екінші шақта токты қостық міне қараңыздар иә ә, сол кезде тілше қозғалды ал одан кейін барып бағыттарын өзгерттік екінші жағдайда міне оң теріс өзгерткен кезде тағы да тілшенің бағыты өзгергенін көруге болады бұл бізде есеп тәжірибесі осылай магниттік өріс бар екенін анықтаған екен ал енді ә, француз физигі ампер тәжірибесі бойынша тогы бар өткізгіштің бір бірімен әсерлесуін қарастырады егер дейді токтар бір бағытта қозғалатын болса дейді токтар бір бағытта қозғалатын болса олар не істейді бір бірін тартылады дейді ал егер токтар әртүрлі бағытта қозғалатын болса ол кезде өткізгіштер тебіледі деп қарастырады екен оған бірден бір мысал мына көріп тұрғандарыңыздай ампер тәжірибесі қараңыздар иә осылай көруге болады екен яғни магнитудысын енді есте сақтау керек болған нәрсе әрине қозғалмайтын электр зарядтары электростатикалық өрісін ал қозғалыстағы зарядтар ток магнит өрісін тудыратындығын естен шығармаңыздар ары қарай магнит индукциясы дегеніміз не жалпы магнит индукциясы дегеніміз в әрпімен белгіленеді магнит өрісінің тогы бар өткізгішке бағытталған күштік сипаттамасы болып табылатын векторлық шаманы біз магнит индукциясы деп атаймыз жалпы магнит индукциясының өлшем бірлігі тесламен қарастырылады қысқартып тесла деп қарастырылады ол бір тесламыз нешеге тең математика өрнегінің өлшем бірлігі дейтін болса міне ньютон бөлінген метр ньютон бөлінген метр амперге тең болса немесе килограмм бөлінген ампер секунд квадрат деп те математикалық өрнегінің өлшем қарастырсақ болады ал енді жалпы түзу және дөңгелек токтың магнит индукциясы магнит өрісінің тогы бар өткізгішке күштік әсерінен сипаттайтын физикалық шаманы магнит индукциясы деп атаймыз яғни қазір алдағы уақытта көрсететін боламыз міне қараңыздар бұл жерде ә, бізде екі полюс бар екендігін сегізінші сыныпта қарастырған болатынбыз яғни сол екі полюстің ә, әсеріне қалай қозғалатынын көруге болады мысалы ток осылай жүріп жатыр деген кезде ә, бізде ненің тілшенің көрсетілмей және раманың қозғалысын көруге болады екен мына бізде жолақ магнитпен тогы бар әсерлесуі ал енді осы түзу токтың магнит өрісіне тоқталатын болсақ ток қарайтын болсаңыздар міне төмен қарай бағытталған демек магнит индукциясы сағат тілімен бағыттас магниттік өріс пайда болды деген сөз міне осылай бағыттас ол кезде ол кезде бізде осы магнит өрісінің индукциясын анықтау үшін анықтау үшін осы жердегі магнит өтімділікті көбейтеміз ток күшіне ток күшіге осы жерде өтіп жатқан ток күшіне бөлеміз екі р r дегеніміз осы бір магнит өрісінің несі радиус деп қарастырылады ал м нолевой мю нолевой деп жатқанымыз бұл тұрақты шама магнит өрісі үшін ал енді түзу және дөңгелек токтардың магнит өрісінің күш сызықтары дегеніміз не жалпы бізде магнит өрісінің күш сызықтары бар яғни өрістің қалай болатындығын көрсететін негізгі күш сызықтар бұл магнит индукциясының векторларының бағытын деп аталады ал шарғының магнит өрісі дегеніміз жалпы шарғы дегеніміз міне қараңыздар мынау бізде өткізгіш болып есептелінеді иә осы жерден арасынан ток өткен кезде міне қараңыздар ток жүрген кезде біз осы арқылы оң бұрғы ережесін анықтауға болады оң қол ережесі дейміз яғни оң бұрғы тұтқасының шарғы орамасын токты бағытымен айналдырсақ онда оның үдеме қозғалысын шарғы ішіндегі магнит өрісінің күш сызықтарын көруге болады ол дегеніміз мына бас бармақ бізге ток күшінің бағытын береді ал мына төрт саусақ бізге осы индукцияның магнит өрісінің бағытын береді екен ал катушканың магнит өрісінің күш сызықтарындағы негізгі өрісін қарайтын болсақ яғни ә, мына жерде бізде барлықтарыңыздың мектептеріңізде бар ә, магнит ток көзі қосқан кезде ток жүреді осы жерде ток өткен кезде арасында мына жердегі темір ұнтақтарының магнит өрісі арқылы осындай бір ыстықты қалдыруын көруге болады деген сөз осы біздің катушкадағы магнит өрісінің күштіліктарына осылай көруге болады екен ал енді бізде токтың бағыттарын анықтау үшін ток бізге қарай немесе бізден ары қарай деген бар егер ток бізге қарай болса x белгісімен қарастырылады ток то есть бізден ары қарай болса x пен бізге қарай болса нүкте болып қарастырылады міне нүкте болып қарастырылады ол кезде бағыттар өзгереді қараңыздар ток бізден ары қарай болса sn ал ә, ток бізге қарай болса нс яғни бағыттарының осылай өзгергенін көруге болады екен күштіктарының мына жаңа біз айтқан магнит өріс күштілықтарының бейнелеп көрсетілген негізгі суреті ә, ол кезде біздің негізгі өрісіміз қалай жүріп жатыр қалай жүріп жатқанын көруге болады бізден ары қарай болған кезде ал бізге қарай болса керісінше магнит өрісінің күштіліктарын осылай көруге болады екен енді бұрғы ережесіне тоқталатын болсақ қараңыздар міне қозғалыс жасап жатыр төмен қарай иә міне нәтижесінде бізде осы жерде не пайда болды магниттік өріс пайда болды иә ә, екінші жағдайда солай қарастыратын болсақ қараңыздар ә, магнит өрісін индукциясын көруге болады екен ток төмен қарай бағытталған кезде сағат төмен бағытта созылып жатқанда осылай көрсек болады екен ал міне оң бұрғы ережеміз мына бас бармағымыз бізге нені көрсетеді осы ток күшін көрсетеді ал қалған төс саусағымыз біздің магнит индукциясының бағытын көрсетеді <clears throat> енді осы сабағымызды пысықтау мақсатында бар болған төрт тапсырма бердік тапсырмаларды орындаймыз ә, комментарий ретінде қалдырамыз және біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар достар келесі сабақта